Salve a tutti e bentornati in questo nuovo tutorial ragazzi, in questo nuovo video vi spiego come attivare il ray tracing su Elden Ring, non è che ci vuole un video di mezz'ora per farvi capire come attivarlo, non è difficile, hanno applicato questa nuova funzionalità su questo gioco settimane fa. Quindi basta andare direttamente sul sistema, ma solo se lo supporti questo ray tracing, ok? Non è che c'hai una 1050 eh, Ti e lo puoi attivare, <laughs> non esiste il ray tracing sulla 1050 Ti, quindi sistema vai su video, grafica, qualità ray tracing e lo attivi, ma solo quelli che hanno una, 20, una serie 2000 in su, tipo una 2060 possono attivarlo, la serie 3000 tipo la 3060, 3050, 3070, 3080 e anche la serie 4000, quindi quelli hanno il ray tracing. Per AMD invece è proprio un'altra cosa a parte, quindi non so dirvi. Quindi qua si trova la qualità ray tracing se hai una scheda video costosissima, ovviamente c'è il ray tracing <laughs> su questa scheda video e puoi attivarlo tranquillamente senza problemi quindi se questo video ti è stato utilissimo ti consiglio di iscriverti attivare la campanellina lasciare un like e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao